Bueno, para ganar un poquito de tiempo, de tiempo yo voy a, intentar de hablar en castellano y cuando necesite ayuda voy a preguntar a nuestros doctores. Gracias. voy a hablar sobre la, la, dimensión externa de la política energética de la UE, de la nueva política energética, desde 2010 año. Hay precisamente una componente de la política que solamente eh, tiene un enfoque solamente estas son, eh, ¿cómo se dice? citaciones, desde esta comunicación específica sobre la dimensión externa. Eh, es urgente que se desarrolle plenamente la dimensión externa del mercado de la energía. Es evidente que la Unión Europea no puede llegar a los objetivos de la política energética de la UE sin abordar adecuadamente la dimensión exterior y es eh, muy claro desde la concepción de la política que la componente exterior es fundamental. Y, y va a afectar a toda la acción exterior de la UE. La presente comunicación propone medidas concretas para ampliar la cooperación energética más allá de la mera seguridad física de la importación. De esta manera, la política debe ayudar a fortalecer la resistencia de la UE a los acontecimientos exteriores de la energía, external shocks, Y hay muchas implicaciones importantes para toda la acción exterior, para el comercio, para la seguridad, el desarrollo, el servicio de acción exterior y su financiación. combustible fósil. Em, en el 2012, 185 millones de euros de déficit de comercio exterior para los menos de toda la Unión Europea y 330 millones de débito en este déficit son para importaciones de combustible fósil. Y esto es una citación con business usual dependencia la UE de la importación de energía aumentará del 50% del consumo total de energía de la web actual a un 65% en el 2030. La dependencia de, la importación de gas se prevé un aumento del 57 al 84 en el 2030, de petróleo del 82 al 93. Así todo es muy claro en los documentos oficiales de la Comisión Europea. Eh, ¿Qué objetivos para toda la política? Eso es muy interesante, es un, caso muy interesante porque ha pasado desde el 2007 al 2010, exactamente cuando la, la, crisis empezaba en la Unión Europea, y ha sido un cambio profundo de los objetivos de la política. Originariamente, hay un conflicto de objetivos entre el, Tratado de Lisboa, eso es muy claro. Pero en el 2007, el documento original tenía tres objetivos, combatir el cambiamiento climático, reducir la vulnerabilidad exterior de la UE a los hidrocarburos importados, la Rusia primariamente, y tercero, la promoción del crecimiento y el empleo. En el segundo, por el segundo punto, exige acuerdos internacionales, tanto bilaterales como con varios países a la vez, establecer compromisos únicamente vinculantes. En final del proceso para la definición de toda la estrategia energética en noviembre del 2010, no, primariamente en el 2008, hay una comunicación sobre una serie de proyectos de infraestructura masiva transcontinental energética, con NIC, y en el noviembre del 2010, con la nueva política energética 2020, eh, el objetivo común de asegurar la disponibilidad física e interrumpida de los productos energéticos y los servicios en el mercado a un precio que es asequible para todos los consumidores particulares e industriales. Esto es solamente el único objetivo de la política al tiempo que contribuye a los objetivos sociales del clima. Así, las metas sociales del clima se derivaría de la disponibilidad física y mercantilización de los suministros europeos. Eso es muy claro, en la política final, el documento final público. La dimensión exterior de la política energética es impulsado principalmente así por un objetivo puramente interno de la Unión, asegurar la disponibilidad física de los suministros y amplios mercados internacionales de la energía, lo que subordina actuales objetivos externos a estos con implicaciones preocupantes. Esta es una citación sobre los consumidores, el documento. Muchos consumidores no perciben que están mejor como resultado de la apertura del mercado y la competición entre los distintos proveedores. Los consumidores individuales deben tener en cuenta el ejercicio sus derechos en virtud de la legislación comunitaria. Pero ninguno ha, preguntado a los <laughs> consumidores si quieren un mercado energético globalizado o si hay una solución alternativa para definir los eh, eh, Eso es el problema del modelo energético con la gran E porque energía deben ser negociados en mercados más amplios, producido principalmente a partir de combustible fósil, uno, y segundo, producción centralizada, privada y gestión de la infraestructura energética. Esto es, es muy claro como concepto de toda la estrategia. Así, la estrategia encierra en este modelo desde hace décadas en la Ue y más allá de sus fronteras. Es, en inglés es un looking in the future. Y hay implicaciones um, muy grandes, porque un objetivo defensivo que estaba la reducir vulnerabilidad se transforma en una agenda ofensiva externa muy articulada que tiene como objetivo producir una coherencia política nueva en el conjunto de la pasión exterior de la web, que es una cosa nueva en el Tratado de Lisboa. El mismo enfoque que se movió la, Comisión Europea en su agresiva estrategia de comercio en 2003, Europa global competir en, el mundo y su reciente nueva posibilidad de la inversión. Hay cuatro áreas de trabajo entre la estrategia exterior que están aquí. Vamos a, a comentar un poquito que esta estrategia no es, como Nick ha dicho, una estrategia energética. <laughs> Es primariamente una estrategia de inversión y geoeconómica. Porque se centra en la construcción de un amplio marco internacional económico, regulamentario y político que beneficiaría a la energía de la UE y de la política de seguridad. La seguridad de suministro es una parte, en una parte depende de la seguridad en todo el mercado en su conjunto. Es situación. Ah, Así hay dos componentes. Hay la apropiación física de los recursos energéticos y hay la aprobación de los mercados y la fabricación de nuevos mercados financiarizados. El em, em, apalancamiento, leverage, del mercado energético interno de la UE debe ser mejor utilizado para facilitar los grandes proyectos de infraestructura que unen la red de la UE a los terceros países, en particular de aquellas con las incertidumbres políticas, comerciales o legales. I find this quotation pretty shocking um, because they clearly say that um, we should do this primarily where countries are unstable. Lo encuentro muy alarmante porque sugiere que lo hagamos en países que son francamente inestables which today is exactly all the neighboring region around Europe, East and South. Exactamente hoy son las zonas vecinas de Europa. En el, eh, hay un enfoque similar y una mecánica similar a la estrategia de inversión de la, de la Unión Europea. La, la, Comisión va a dar un un apoyo jurídico para la negociación de acuerdos bilaterales de los países miembros y segundo, el mecanismo de cambio de informaciones sobre acuerdos intergubernamentales de la Unión Europea con terceros países. Y tercero, la Comisión Europea puede negociar en nombre de, los, de, todos los países miembros nuevos acuerdos para, solamente para proyectos con una gran trascendencia en el objetivo de la política energética de la UE. Ese es un mecanismo nuevo porque la Comisión Europea puede trabajar la Unión Europea en, esta negociación. Y hay, el primero precedente es el corredor meridional del gas, que va a conectar la región del Caspio con la Turquía y, y, la Unión Europea. Y en el septiembre de 2011, eh, el Consejo Europeo ha dado un mandato a la Comisión Europea para negociar. Eh, este mandato eh, ha estado definido sin la participación o la consultación del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá dar solamente consenso al final de la negociación. Eh, el fundamento jurídico para este mandato no es muy claro. Eh, es nuevo mandato puede ser eh, nuevamente dado a la Comisión para negociar una nueva partnership para el Mediterráneo para importar electricidad desde el, Norte de África del proyecto Desertec. Y el segundo ah, pilastro de esta construcción es la progresión de los mercados, que Nick ha explicado, y la construcción de la infraestructura del mercado a través de la convergencia normativa y la conservación de acuerdos energéticos en régimen de tráfico existente de nuevos acuerdos de inversión y el logro de un mercado integrado de la energía con todos los países de la región de vicinado y la generación de ventajas competitivas para las empresas europeas en el mercado Hay tres mecanismos para implementar este pilastro de mercado. La ampliación de la comunidad de la energía a todos los países que hayan celebrado o prevén negociar un acuerdo de libre comercio con la UE y demostrar tanto la voluntad y capacidad para implementar las legislaciones pertinentes de la web. Ese es el caso, por ejemplo, de la Turquía. El segundo mecanismo se llama la Convención, el Tratado de la Carta Energética, que es un instrumento muy clave para, es un instrumento de comercio, de inversión, primariamente, la UE debe seguir para incluir los principios fundamentales para el comercio y la inversión, como la no discriminación en el acceso a los mercados, que se pueden ejercer a través de procedimientos eficaces de solución de controversias, tanto de los acuerdos bilaterales, así como en los marcos jurídicos multilaterales. Estos principios tienen que ser complementados con normas relativas al acceso recíproco y equivalente a los recursos energéticos y de las redes de estos países, así como la protección de inversiones y la convergencia reguladora con respecto a la política de precios, criterios de sostenibilidad y mecanismos de prevención de crisis. Ese es un lenguaje puramente de inversiones. Y el tercer mecanismo se llama Partnership Cooperation. Es un objetivo primariamente para ligarse con, la, con las economías emergentes. Así voy solamente a concluir que eso es un poquito irónico, <laughs> porque hay el tercer objetivo de toda la estrategia, eh, mejorar el acceso a la energía sostenible para los países en desarrollo. Esta es una citación de la interpretación de la Comisión de toda la Unión Europea. Movilizar la acción a nivel regional en los países en desarrollo, especialmente en África, para reformar los marcos jurídicos y normativos con el fin de crear condiciones de mercado basadas en acciones que atraigan inversiones del sector privado y mejoran el comercio regional de la energía. Así, para incorporar las cuestiones de seguridad energética en la política de desarrollo de la UE, con el fin de impulsar el desarrollo de la UE asistente para catalizar proyectos de inversión extranjera. Y voy a concluir con esta slide. ¿Cuál puede ser un enfoque alternativo de la energía pequeña creo que hay muchas preguntas eh, también entre de la sociedad civil que va <laughs> aclarada, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de combustibles, de transiciones, de todo eso, es primariamente muy problemático y muy funcional la cuestión del gas natural en toda esta estrategia financiarizada, que es lo mismo que el carbón y el petróleo hay un problema con una estrategia basada solamente el mercado y la Comisión va a implementar la misma lógica de gran escala y de creación de mercado financiarizado a la energía renovables, especialmente en el Mediterráneo. Y la segunda cuestión es preguntar qué infraestructura y para cuál economía y cómo la sociedad necesita, necesita de reorganizarse para un, nuevo modelo energético. ¿Y qué modelo diferente de gestión para los bienes comunes? Y hay sectores de sociedad civil que no hay mucha discusión sobre eso. Es solamente una visión tecnológica. Y la tercera pregunta es una pregunta sobre el enfoque geopolítico. ¿Debería la UE necesariamente afirmarse como potencia hegemónica en la región vecina? Y no hay alternativa. Y creo que esa es una base más larga de, discusión. Gracias.